Square and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passed Vilniusai, Lietuva. 3 ევრო. ორი ორად მოგცე. ერთი ხევარი? 1.5. ლოს-ანჯელესი, ამერიკის შეერთებული შტატები. გილოცავ და მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. ეგ მიკროფონი მისაართვე. წავართვე მთელი პატივით განმომცეს. გადაობ, <laughs> ესე მოვიდა. Um, არ არსებობს აზრზე ხარ რანაგლია? Morgan. ეს გოგო არის სითოხედის პიკი. შენს დაბადების დღეზე რა უნდა? Morgan. ორნი რო ყოფილიყავით? მაგიდას არ დაგვიჯავშნიდნენ. გააფრინე? Oh მაპატიე რა მე რა ვიცოდი მართლა თუ მოვიდოდა. აუ oh, თან რა სიბანზე შეუკვეთა? ეხლა თავს მოვიკლო. რა უნდა უთხრა? ჩემ მაგაცმა რომ მესეჯით მიმაგდო, რანაირად უნდა ახსნა. ვიცი, ვიცი. და მაგისთვის არსებობს მარტივი გამოსავალი. მოიტყუო. ვერ არ გამოვა, უნიჭომად ყურა ვარ. ვიცი, იმიტომ რომ ენას არ აჩერებ, ზედმეტად დეტალურად ყვები და ყველა ხტება რომ მიტყუები. მიდი. კითხე დღეს რას ვაკეთებდი? Um, რას აკეთებდი დღეს? იხტა ვიყიდე. და აქ მორჩა. Oh ჯანდაბა ჩვენსკენ მოდის. ნუ გაშენია შენთან ვარ. კარგი. გოგონებო, შემიძლია ვერ გავუძლებ. შენ ნახე რა გიქნა. გილოცავ დაბადების დღეს. მადლობა. Where's your adorable boyfriend? <laughs> you know, ეს მაგარი უცნაური წვილი ხართ. რომ რვისადე რომ შენი ბიჭია მეგონება და რომ სხვა ვინმე ხვდება. Maybe to win me sits. Like I'm auto. <laughs> But then I see you two together and it's like, "Oh, this works too." <laughs> Where is he so I can hug him? Where are you? Magaria. განამთხვევაა შენ რომ უკრაინელი ხარ მე კიდევ ცოტა ხნის წინ უკრაინელი გოგოს როლზე გავიარე კასტინგი მერე მითხრეს ადმეტატლანტორალური ხარო მოკლედ ისე რა საძახით უკრაინას თუ უკრაინას გაჩნია შენ როგორც გაგიხარდება ისე თქვი მირჩენია ლამაზმა სექსუალურმა ქალმა გადაწყვეტოს გასაგებია აი თურმე რა ყოფილი იცი რა თოჯინის სახე გაქვს კარგი ისეთი ვიწრო წელი გაქვს გამოყვანილი. სახლში ვაპირებდი წასვლას, მაგრამ ჯობია გზაში პირდაპირ ამას შევასკლე. აკარ ვარ. Wait. Wait. გონი გამომადგები. წამოდი. ოდრი. რა. გაიცანი ეს ვიქტორია. ევროპიდან ჩამოვიდა და შენთვის რაღაცის თქმა უნდა. მე მინდა? ხო, ეს ჩემი დაკალია საშინელი დღე ქონდა. შეგიძლია შენი აგრესიული ჟინი მისკენ მიმართო. სასარგებლო საქმეში ჩაგეთვლება. მერაც მითხარი ამასაც გავმეორე. რასაკეთებ? ლამაზი თოჯინის სახე გაქვს. არა, უფრო კონკრეტულად უთხარი. კლიენტი შეაფასე. მართლა? ხო. კარგი, მოსულა? Uh, დიდი ხბოს თვალები გაქვს და რბილი soft papuki jikane რა გქხსო? არ მჯერა. კარგი იყო. დიდი მადლობა, თავისუფალი ხარ. ძალიან დამეხმარე. სასიამოვნო იყო. კარგი ნახვამდის. ვერკიდან. კარგი რა, ხომ გაგეცინა? ოდრი რა შვები? დრიუსადა. დაიხრჩო. ხედავ მთელი ღამე ამ დღეში ვარ. სხვა გზა არ გქონდა და დაიკიდო. ხო, ვიცი, მაგრამ რანაირად, როცა თავისი ნიტობი ჩემთან დატოვა და მესიჯზეც არ პასუხობს, რომ მითხრას როდის წაათრებს. ვიცი. Oh, ტელეფონს მათხოვე? მოიცა. რაღაც უნდა დაგუგლო. ფუ ვისერ დამიბრუნე ჩემი ტელეფონი მომიწიეკ დროსა გაგიშდი წადი შენი შე უფუნქციო ყვერო შენი ნივთები აღარ მოიკითხო არ გაბედო ვაი ეს რამი გაწერინა იმიტომ რომ მისი ნივთების დაწვას ვაპირებთ ქუშენი. სერიოზულად, დრიო? გაყვითლებულ უბიანი ტრუსიკი დამიდავა. არ წვენია მაინც? თქმა გონია რომ გაურეცხავ. დედამისის ფუნქცია რომ არ შევითავსი, ამიტომ დამშორდა? ტრაკის გამოწმენ და ისწავლე ბიჭო. კარგი ეს არის. რა? რა და ერთხის სია ჩამოწერა სად იყიდება ლოს-ანჯელესში საუკეთესო ბურიტო კარგი სია შეადგინა ხო ათქვეფილი კვერცხი ტორტილიაში ეს უგემოვნო ქაჯი დაიწვი დაიწვი დაიწვი oh ეს სიურპრიზი ნახე მეორე ადგილზე გავიდა ვიდეო ფეხბურთში შეუნახავს არა <gasps> ნამდვილი ფეხბურთი მაინც იყოს ვიდეო თამაშია მოიცა გამორიცხულია Алло. გამარჯობა. სერიოზულად? That's it. გამარჯობა. ყურები ხომ არ გიხურს პატარა ბიჭი? მაპატე, ვიცი რომ მაგარი ყლებარ. მოიცა, რა? რა გულის ხმობ? რას? და კონკრეტე. ხვალმა ვალდა ყველაფერს აგიხსნი, კარგი? ოღონ ჩემს ნივთებს ხელი არ ახლორა. ხვალდა უბრუნდები. დრუ. დრუ. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. გახმოვანებულია აჭარა.net-com-ის მიერ. ერთი წლის წინ. ნაბადეთ. არა უშავს. დაბადების დღეს გილოცავთ. რა? ხო. ხო, um, დაბადების დღე არ მაქვს. აა. მათფობს რომ ნახურავს. <laughs> შენი დაბადების დღე რომ ყოფილიყო გეტყოდი გილოცავ მეთქი. Happy birthday. მე გიგი პასუხებდი მადლობა მეთქი. You're welcome. Hey. ერთი მონეტა დამრჩა. ამ მისიას თუ დათანხმდები, მოგიწევს ავტომატში ყველაზე საშინელი სიმღერა მოძებნო. გარგი. ამას ავიღებ თუ შეიძლება. ახლავე. ამ 2:25. სასია მომნა დღეს გისურვებთ. სხვა რითი დაგეხმარო თუ არ მკითხავთ? So um Say dan khar. ინგლისიდან. მეც გვიფიქრე. მაგრამ ხანდახან ვიღაც ინგლისელი მგონია და ავსტრალიელი აღმოჩნდება. ვიღაცები მართლა ავსტრალიიდან არიან. <laughs> მიდი რა. მოდი შეუხეშად გამომივიდე უბრალოდ გამოთქმა ასეთი. არ ვიცი ინგლისში გაქვთ თუ არა. რა? ფრთიანი ფრაზები? ხო. ეგ ჩვენი მოგონილია. მართალია. იცი მეუბნებიან ხოლმე ადამიანების ცნობა არ იციო. სრულად უცნობ კაცს სადღაც მოყვები. არადა ხალხს ზუსტად ასეთენიან მანქანაში და მეરે იტაცებენ. ეხლა უკვე მიტყდება რაც უნდა გითხრა. რა? მანქანაში ჩაჭიქე. რა? რა ხდება? რას მიპირებთ? რა მე დავაშავე პრობლემები მაქვს? და მშვიდი უბრალოდ დრიუ ტეიერზე გვინდა დაგელაპარაკოთ. თქვენი შეყვარებულია არა? არა, კი, არა და იყო ჩემი შეყვარებული, მაგრამ დავშორდით. რა მოხდა? რა მიშაშია? დიახ, თან ძალიან სერიოზულ შარში. მანქანაში ამიტომ ჩაქსვით. მის დოგმენ, იცი თქვენი შეყვარებული, სად მუშაობდა? კი, რადიოში წამყვანია თავისი გადაცემა აქვს. ზუსტად არ ვიცი რა ზეა, მაგრამ გონი ჯაზი და ეკონომიკაო. economics. მაგადაც ამას არავინ უსმენს. მე პირველ რიგში არადა ჰარვარდში ვსწავლობდი. ორი წუთიც ვერ გაძლე. უბრალოდ სიტყვა მოიტანა და ვთქვი. ეგადაცემა დრიუს შირმა სამსახურე იყო. ჩემთვის არასოდეს უთქვამ სხვა განაცდო მუშაობდა. მისმინე. დრიუ და ზვერვის აგენტია. მოდი შირა? Oh, Arjuna. თქვენ სელინდიონის კონცერტზე იყავით? სასწაული იყო. ღმერთო ჩემო. მოკლედ. დრიუ დაიკარგა და დროზე თუ არ ვიპოვით, უდანაშაულო ხალხი დაიღუპება. თქვენთან დაკავშირება სადა? არა. დარწმუნებული ხართ? Mm. არა. <gasps> Oh, შეიძლება წინასამშაბათ მინეკავდა, მაგრამ არ ვიცი ტელეფონის ხალში ჩამივარდა და ცოტა ხანი არ მუშაობდა. მემართება ხოლმე. მე მე დავგუგლე ტელეფონი როგორ გავაშრომეთ კი და ბრინჯი ჩადეთო ეწერა, მაგრამ არც ბრინჯი მქონდა. ასე რომ ხომ ხვდები რომ მაგით ვერ დაგვაბოლებ? კარგი. ხო, გუშინ საღამოს ველაპარაკე, როგორც იქნება იკადრა და გადმომირეკა. არა და იქამდე 1000 ჯერ მაინც დაურეკე. ოღონდ მარტო ამ კვირაში, როცა გაკრა. ერთად რომ ვიყავი, ტვინს ასე არ უბრღავდი. გიჟი კი არ ვარ. ნორმალური ვარ. კარგი. Oh დედა ძალიან მიყვარხარ. რათი შესალაპარაკო მაქვს მოიცა ოდრი დაბრუნდა რაღაც უნდა გითხრა შენ კი არა მე უნდა გითხრა რაღაც იცი ჩემო თახსი ვინ არის ვიქტორი გარტყმაში არ ვარ ვიზი ამბობ აი ეს ტიპი გუშინ ბარში რომ გავიცანით მართვის მოწმობა დამრჩა და ფეისბუქზე დამამატა მე რე თავისი პენისის ორი ფოტო გამომიგზავნა კარგი მკიდია ვიცი არც მე მომწონს ჩემი საქციელი მაგრამ მართვის მოწმობა მჭირდებოდა ახლის სასაღებად ივრიქში ვერ შევირჭობოდი აბარა მის მინე რაღაც უნდა გითხრა სან შანსი მომეცა და ბარემ ფემინიზმის არსიც აუხსენი მობრძანდა გამარჯობა ოდრი ხომ გახსოვს გუშინ რომ გაგაცანი კი, იცი რა. ჩვენ კალებმა თუ რამე მოვინდომეთ, ყველაფერს შევძლებთ. მიშელ ობამა. კაი, წავალ გადავივლებ. მიდი. მაგარი ტიპია. მოიცერცამს. დედა, ნახე ის პენისის ფოტო რომ გადმოგიგზავნე. მორგან, რა? ოდრი ფიქრობს რომ დაიხავს დედას ასეთ რაღაცებს რომ უყვები. ვიცი, ჩვეულებრივი ამბავია. ზუსტად მეც მაგას ვამბობ ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებთ არა ვიცი რომ შენამდე ჯერ ბევრი მიკლია მოიცა დედაჩემი გეკითხება წინ და ცვეთილი კაცი თუ ხოლიაო მიხოცები გათიშე თორე მახლა შეიძლება დაგახრჩო მიყვარხარ კარგი მე დაგირეკა რა იყო დღეს სამსახურში ორი ტიპი დამდგა ცენტრალური დაზორვიდან დრიუზე უნდა დაცაუბარი მითხრეს რომ ჯაშუშია რას ქვია ჯაშუშიაო ნუ იცინი, სერიოზულად გეუბნები. ფოტოები მაჩვენეს. გვამებთან ერთად რომ დგას და ირგვლივ სულსისხლია და იარაღები და მოიცადე რა? ვიცი, ვიცი, მეც კი ნახამ გავაფრინე, მაგრამ შენ თვითონ დაფიქრდი. გახსოვს რამდენი შეკითხვა გვიჩნდებოდა მაგდებზე? მართალი ხარ, სულ მიგვირდა სიტყვებს ასე რატომ ამახინჯებდა? არ არსებობს შანსი არა. ბოდიშე. ვერ გავიხსენე მეორეზე ცხოვრობდი თუ მესამეზე. ჰეი, გამარჯობა. მესიჯების წერა არ გამომდის. მეილები უფრო მეხერხება შენ ხომ იცი? ნავთისუნი რა დომასდის? გეგონა გეხუმრა რომ გითხარი შენ სტივთებს დავწვალ მეთქი. კაი გავიგე. რაღაც საქმე მქონდა მოსაგვარებელი და არ მეცალა. რა ქნა ყველაფერზე ერთად ვერ ვიფიქრებდი არა? ვიცი რომ ჯაშუში ხარ. ხო. ვიღაც ტიპები სამსახურში დამადგნენ. მანქანაში ჩამტენეს და რაღაც საშინელი ფოტოები მაჩვენეს. სადაც? რა უთხარი? რას ნიშნავს რა უთხარი? უარყოფეს არაპირებ? მოიცადე, ის ფოტოები და ფოტოშოპებული არისო? იარაღი საიდან გაქვს? სიტყვა სიტყვით მომიყები რა უთხარი? ამის გამო დამშორდი? თუნი შუბზე რა გაქვს? რა? რაღაც წითელი წერტილი გაქვს შუბზე. ჯანდაბა. ჯადი ჯადი. თავი დაძიე. დროზე. მიდი. ფანჯრებს მოშორდი. мама გადმოგირეკა იქნება მორგან. მერტო სისხლი მოგდის. ჯანდაბა. წუდი ხალხი დამძდევს. დაზრვა? მეგენის დასხვებით. და ახლა შენც მათი სამიზნე ხარ. ამიტომ დაგშორდი. ჯანდაბა. არ მინდო და საფრთხეში ჩამეგდე. და ესეც ამიტომ დაგიტოვე. შენი პრიზი? იმიტომ რომ გენდობე. და თუ ამ საჭირო ადგილას არ მივიდანთ, უდანაშაულო ხალხი დაიღუპება გესმის? ახლა ვდგები და ბინიდან გავახცევთ და ვენაში გავფრინდებით, კარგი? ოკეი. და იქ კაფე შიელაში მივალთ, სადაც ერთ ტიპს შევხვდებით. ვერნიკია. ხვალდილის 11 საათზე. ამ დეტალებს რატომ მიყვებით უერთად მივდივართ? იმ შემთხვევისთვის თუ აქედან ცოცხალი ვერ გავახცევ. არა. იტოდი არ გაბედო. მისმინე. დილის 11 საათი. კაფე შიელა. ვერნი. გაიგე? გავიგე. და არავის ენდო. არავის. anybody. არავის. შედობი დრიუ. შედობი დრიუ. ჰმერტო. ჰმერტო. დრიუ მკვდარია. გააღეთ. სახანძრო კიბე. დროზე გამოიქეცი. გააღეთ. ჩხრეკის ორდერი გვაქვს. დერეფანი სუფთა. მარჯვენა კარი. არაბინა. სუფთა. რა გეთხარ? რა? არა? შე? ნო. არა. კარგი, კარგი. ახლა სად მივდივართ? არ ვიცი, უსაფრთხოდ სად ვიქნებით? ავი ქმიაღენე პილატესის დარბაზის საშხაპეში შევიდეთ პილატესის საშხაპეში დავიმალოთ შენ ხომ არ უბერავ პოლიციის განყოფილება სადა რა არავითარი პოლიცია ოღონდ პოლიცია არა შანსი არა კაცი მოუკალი რა გუშველება ღმერთო მიშველე დაზურვის ტიპებს დაურეკე არა დრიუ მითხრა არავის ენდოთო და მართალია იმიტომ რომ მკვდარია ალბათ დაზურვას რომ ველაპარაკი ამის გამო მოკლეს არა იმიტომ რომ სახში მკვლელი შემოუშვი კარგი მართალია ორივეს ბრალია ჯანდაბა ტელეფონს პასუხობ გისმენთ? როდრი სებასტიანი ვარ. დრიუ თქვენ მოგალით. გითხარით სადაც იქნებოდა და მკვლელი გამოგზავნეთ. შეიძლება რაღაც ვიკითხო ეს მინა? ის სამბიჭვარია დაზორვიდან. ოდრი სად მიგაქვს? რატომ უნდა გითხრა? ამანათი გადმოგვეცი მენდე. აღარავის აღარ ვენდობი. მე ხომ მენდობი. სისულელებს ნუ მეკითხები შენ არ ითვლები. კიდევ კარგი იმედია იცი რომ რუსების შემოგზავნილი არ ვარ და ამიტომ არ გედაქალები. ვიცი ნუ გამიტრაკე. დრიულ მითხრა ამამანაც თუ არ მივიდანთ უდანაშაულო ხალხი დაიღუპებაო რომ არ წავიღოთ და უცებ ტერორისტული აქტი რომ მოხდეს მე რა ვქნათ რა გითხრა რა უნდა ქნაო ერთ კაფეში უნდა მივიდანოთ ვენაში ავსტრიის ვენაში ხო ასე თქვა კარგი მაშინ რაღაც ველოდებით რას მეუბნები ევროპაში წავიდეთ მაშინ როცა მოსაკლავო დაგდებე რომელი გირჩევნია ევროპის უნახავად მოკვდე თუ წახვიდე და ისე მოკვდე რომ ევროპაში ნამყოფი არიყო მარტო ეგორი არჩევანი რატომ მაქვს კარგი, ეს უკვე ნიშენია. ჩვენი პასპორტები აქ არის. ტიხუანადან რაც შემოედით არაგვიღია. ოკეი. კარგი, მის მინე ცოტა ხნის წინ შენ ისაყორელი კაცი მოკვდა და სიკვდილის წინ რაღაც გთხოვა. მე მგონი უნდა შეუსრულო. მეც წამოყვები. კარგი, ერთი მაგისიც. რატომაც არა? წავედით ავსტრიაში. ავსტრიაში მივდივართ. რატომ მოაბრუნე? მანქანა უნდა დავაყენო. რა? მანქანა უნდა დააყენო, მოსაკლავად დაგდევენ. ჩემოდნები გჭირდება. საერთაშორისო აეროპორტში ბარგის გარეშე და კანდაკებით რომ გამოცხადეთ, ყველა ეჭვი შემოქმედავს. მოიცადე, უფრო საეჭვო ის არ იქნება, სრულიად ცარიელ ჩემოდნებს რომ დავდებ და შიგნით ერთი ცალი კანდაკება ეგდება? მართალია. სხვა კანდაკებებიც გვჭირდება. მოგორებული ამბავია, უბრალოდ ორი გოგო ვართ, რომლებსაც მოგებული სამახსოვრო პრიზები მიაქვთ თვენაში. ცნობილი ხალხი ვართ, პოპულარულები. ნახე რამდენი ჯილდო გვაქვს მიღებული? საუკეთესო შვილი შვილისთვის? დიახაც. შვიდად. ვინც ნერვიულობს, პირველს იმას აკავებენ ხოლმე. გამარჯობა თქვენ ახალი ხართ? როგორც წესი, აქ სეზარით გასხოლმე. ტელეფონები უნდა გადავყაროთ. რომ ძგან მორთო, შეიძლება მაინც მოგვაგნონ. მართალი ხარ, ეგ დიდი ხნის წინ მასავლეს. საზაფხულო ბანაკში ედვარდ სნოუდენთან ერთად ვიღავი, ხომ გახსოვს? ხომ ახსოვს ცოტახანი ერთადაც იყავით? არა, ეგ იმას ეგონა რომ ვიღავით ძლივს უმოშორე. თან ჯაზიევასებოდა მაგრამ და დამთრევდა აკეთიკით. რომ დავახვევინე მე რა ჩემზე იძახდა ბანძი გემონება აქვსო. მომიცი შენ ტელეფონი. აიღე. დაიწყო ჩასხდომა რეისზე 232 პარიზის მიმართულებით. მოკდი. აუ. მოკდი. Mamba numeri 5. აი რა. რა იყო? პირველი 4 მოსმენელი გაქვს? გაგიჟდები ისეთი მაგარია. ხო. მოიცა, ვიპოვე თვალები და ხუჭე? No escuché. Mire. დავაიგე. მართლა? გილოცა. მადლობა. საშინელება იყო. ვიცი. ევროპაში სულ ისეთ რაღაცებს უკრავენ თითქოს თელმა კონტინენტმა პირი შეკრა და 90-იანებში კარგი მუსიკა იყო. მოდი აღ გავიღენოთ. ვერაფერს ვიტყვი ევროპაში არ ყოფილვარ. ვენა. ავსტრია. გაფრანჭული ადგილია. აქ არის ჩვენი ადგილი. დავიჯერო დრიო ასეთ რესტორანში დადიოდა? ის კაცი იაპონიის სუშის და პიცას რომ იძახებდა. მე მასულელებდა? კარგი, როგორ გქონია მათგან ვერნი რომელია? Hmm. არ ვიცი. ვერნი წესით დრიოს არ ელოდება? ფუშე. როგორ მიხდება რომ ჩვენ ვართ? წარმოგდგენა არ მაქვს. რა უნდა გქნათ? ან um. რა გჭირს? ასე რა მომხდა? რა დაინახე? არაფერი უბრალოდ. ნამცხვარი ზეთ მეტად მსუღე იყო და მგონი. გუჭია მიშალა. კარგი, კარგი. იცი? მორგან, ალბათ ჯობია წახვიდე. არა. Mm, არ გინდა არ არის საჭირო. არა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. Oh არა, ახლა არ გამაგიჟო, გეხვეწები წალი ტუალეტში. მე პინგვინი. რა მე ხომ არ მოგართოთ? არა. ერთი ყავა. მადლობა. თმა არ მოიღო. ის ვარ ვისაც ელოდები. ერთი წოთით. ამ ვერნი შეხარ? ცოდონემია. მიდი ამანათი მომეცე. მოიცა მე რაღაც ვერ გავიგე. ოღონდ მერტო ჩემო. თმა არ მოიღო. კარგი. მერტო ჩემო. მადლობა. შენს დაცვას ვთილო. როგორ არა დრიუ ხომ მაგრა დაიცავე? მართლა ჩემი და თორემ გინდოდეს კი არახს არ მომიშვებდი და ზურვის აგენტი არ ვარ მაგრამ ამდენი twin-ი მყოფნის M6-დან ვარ დრიუ და ზურვიდან იყო დიდი განსხვავებაა მაგრად მკიდია ვერნი თქვენ ხართ? ეს ქუეშ ქუეშაა შეგძლია იარაღი გაწიო? უკვე სერიოზულად მაპანიკებ. წნარო თიჯაკი და მისმინე. კარგი. ცოტა ხანში აქ უდიდესი სროლა ატყდება. იმას ეძებენა ჩვენ გაქვს და ყოველას ჩახოცავენ სანამ ხელში არ ჩაიგდებენ. თუ გაიქცევი გესრიან. აქედან რომ გაღწიო ვერსა დაიმალები. საზღვარზე როგორც კი პასპორტს გაატარებ, ეგრევე ავტომატიანი ხალხი მოწოდება და პირის გაღებასაც ვერ მოასწრებს ისე მოკლავენ. თუ რაღაც ასწავლით აეროპორტამდე მიაღწიე. იქ უკვე ჩვენ დაგხვდებით, ასე რომ ამანათი მომეცი და არავინ დაშავდება. დრიოს გამოგლებით. კაი, სადამდე შეიძლება ერთი და იგივე იძახო. იქ არ არის ვერნი. და მანათი. მიდი. ვერნი არ არის. აძრა. მორგან ठीक है जी გადაიხადიეთ. კარგი, კარგი. ჯანდაბა, რა? ჯოხიანი, იცი ჯოხიანის დარება. არა. არა. მოხრუჭი რომელია? არ ვიცი ვერ ხვდები იმდენი რაღაცა. როგორ გადავრთო ეს დამპალი სიჩქარე? მანქანაში პირველად ზიხარ ძალიან დიდი ბოდიში. სასტრაფო საქმე გვაქვს. ფუშენი ჯანდაბა, არა. კარგი, გადადი, მორჩა მისია უკანიხებს. ბოდიში, ბოდიში, მაგათია, ჩქარა გაიქეცი. ჩქარა. Stop. Lexi. Come on. Midi. Hello. გამარჯობა. დავიძრე თუ შეიძლება. Mr. Yang. კი, მე ვარ. დედაჩემი ჩინელს გაყვაცოლა. ძალიან გრძელი და ულამაზესი ისტორია. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეხვდნენ. ჩვენ გამოგიძახეთ, Mr. Yang-ი ჩვენ ვართ. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა, წავედით. გაზზე ყოლია. აქ სტუმრად ხართ? არა, გცხოვრობ ავსტრიელი კაცი ვარ, სახელად Mr. Yang-ი. იარე. მე ლუკას იმქვია. დღეს როგორ განწყობაზე ხართ? იმედია საუკეთესოზე. აბა რა, განწყობაც კარგი მაქვს, ცოტა სწრაფად არ შეგიძლიათ? არა, არა, კარგი არანაირად არ მაწყობს, საუკეთესოზე უნდა იყოთ. წყალი ხომ არ გინდათ? მინერალური? არ მინდა წყლად ვიღრები ისედაც. მუსიკა ჩავრთო? არა, იყოს, არანაირი მუსიკა. გზას უყურეთ. მხოლოდ ტაქსის მძღოლი არ გეგონო, დიჯეიც ვარ. კლუბებში ვკრავ. მართლა რა მაგარია? მასწავლებს. მე რავი, შაბას თუ აქ იქნებით, მოდი და მომისმინეთ. აი ნახეთ. ზავი და შებერე. ჩო ჩო ჩო ჩო ჩომ, ჩომ, ჰა? ხო მაგარია. კუშენი. მიშველეთ. კარგი, მომისმინე, ავტომატებიანი ხალხი მოგდოს მოსაკლავო და მინდა რომ გზიდან შემოიშორო, შეძლებ? ეგრე რა? მოდიან, დედასთან მინდა. ადრე ამფეტამინზე და ტაბლეტებზე ვიჯექი. მაგარია ყოჩახ. შიში ილუზია და მეტი არაფერი. მოდი ჩარტი ხელი. შენი დედაც. კალთაში ჩაუჯექი. კარგი. ბეჭდით. მერტომი შველი ყოჩახშენ ერთი დარჩა. ვიცი ხედავ. მოხო ვიციმციმა. რატომ აუნთე პირდაპირ უბლების ადმინი ხარ? მოდიში ჩვევაში მაქვს. საშინელი ჩვევა. არა, საჭირო ჩვევა, კარგი მსხოლი ყოველთვის ასე უნდა მოიქცეს. მერტო. არ მომკლად. წადი შენი. წათი შენი წინ გადმოდი დროზე გადმოდი მოდი ვარ არა ვეცურიკა საჯან დაბაშია სახურავზე ეს დამპალი ხმერთო სად მოეთრევი მეტრი აქედან. ღმერთო, ღმერთო. ღმერთო, ზემოთაა ჩამოაგდე. რამე გააკეთე. არა. კარგი. მოედი ჩევიგარით. სიჩქარეს რატომ მომადე? რაღაც მომიფიქრე. კარგი? რამეს მოიჭიდე? გაფასებთ. ხუთი გულა ჩვენგან. რა საშინელება? ღმერთო! რა მხელა ტრაგედია რა მოხდა? დავხვიეთ აქედან. სადმე უნდა დავიმალოთ? ეს რა იყო? აქვე მატარებლის სადგურია. პარიზი, საფრანგეთი. იმის თქმა გინდათ რომ ვერ შეძელით? არა, უბრალოდ გაუთვალისწინებელი პრობლემები შეგვექმნა, მაგრამ ამანათი თან გვაქვს. მაჩვენე. როგორც ჩანს არ მქონია. ესე იგი თუ სწორად გავიგე, ამანათი არ აგიღიათ. მიხსენებს ბარათი ისევ იმ გოგოს აქვს და სავარაუდოდ ჰაილანდი ჩაიგდებს ხელში. მაგას არ დაუშვებ მე. მიხარია ასე რომ მოხდა. სხვანაირად საუკეთესო შვილი შვილის ჯილდოს ხომ ვერ მიიღებდით? მაგარია. მე მე გესმით ჩვენი? მე არ გესმით? მე მგონი გაიჭედა. მე გესმით ჩვენი? გაიჭედა. ტვინი გაქვთ თქვენ გაჭედილი? უბრალოდ მათ დაცვას ვდილობდი. დაცვას? უნდა დაგვეხოცა ის იდიოტები. გაიყნოსო, მაქვს იდიოტებს ეგრევევცნობ. ერთი გვერდის მიდგას. იდიოს ნუ მეძახი. აუ დაიწყო. ჰარვარდში ვსალობდი. ჰარვარდი საერთოდ არ მიხსენებია. ხო, მაგას აპირებდი. შენ რა იცი, რის თმას ვაპირებდი? შემოდი. ოკეი. მოკლედ. ორი ბილეთი ვიშოვებ პრაღისკენ. მე დასაცმელი ამორიღე. კარგი, მატარებელში გამოიცვლით. აწოჩი გადის. იქენა სახლში გავფრინდებით. თავარია ამ დამპალი ვენიდან გავაჯვათ. მოიცა, მოიცა. მოდი, ერთი წუთით განვიხილოთ რა მაგარი ხარ. ახლა? ხო. ამ წუთას? კაფეში რაც გენი, მართლა სიგიჟე იყო. კაცი მოკალი. არავშავს. ცუდი კაცი იყო, იმსახურებდა. არ ვიცი ალბათ აპარატებზე რომ თამაშობ რეფლექსიავი კიდე. არა, არა, მოიცა. და მე ქანდაკებები რომ შეცვალე მაგაზე საერთოდ შევიშალე. წარმოიდგინე, ტიპი სპეცაგენტია და შენ დედა უტირე. წარმოგიდგენია? და მანქანაში კიდევ ეს რა იყო? ყველაფერი თავისით მოხდა თან სწრაფად. წავედით რა. მე ვარ ძლიერი და მოუკიდებელი ქალი, გაი მეორე. მე ვარ ძლიერი და მოუკიდებელი ქალი, წამოდი. მოიცადე, მოიცადე. უნდა გჯეროდეს რასაც ამბობ. ამერთო მჯერა. გულწრფელად უნდა თქვა, უნდა იგრძნო. ამერთო, არასწორებს ენერგიის მოძღვებას ვერ გრძნობ? ყურადღება დაიწყო ჩასხდომა პრაღის მატარებელზე მოდი ჯერ ცოცხლები დავშეთ და მაგაზე მე ვიფიქროთ კარგი გთხო მოიცა ამას შეხედე მაგრადი ამაყებად მოცარტი აკაური რომ იყო და ჰიტლერს თურმე ესენიც ვერიტანენ ხო სწორად ჩვენია გადი კარგი რომელი ლიანდაგია მოკლედ მეათე ლიანდაგიდან გადეს ზაბადის ზალას შბა ზალას ნოვე ჰიუ დედოვიჩე უტინად ლაბემ Pardon, ich Bahnhof. Praga. Praga, mi wagenit. Mexelien da giden gades. Ara ara, moitsade Sebastian matkva pasportebs tu gamoiqenebs sazgvarze gagacherebeno. Na bichurebi, roknat. Okay. Kapi ori gogo unda vipalo chveneirebi, unda mouqet ras moxta da davartsmunot rom taviyanti pasportebi moksen. Tu vin mekitkhav titqven mokparesa. Magaze vin tsamoa. Nebismieri, qvela gogo ase ikteba. Kargi, imadzera sitqvi. Ais, kera shengavs. ევროპაში ასეთები ვერ ვიქნებით. აი მათ მივადგეთ. მათ ხომ უკვე ვიყავით. იქენ წამოვედით, არ გახსოვს? მართალი ხარ. როგორც ყოველთვის. წარმოიდგინეთ საყვარელი კაცი რომ ხელებში გაკვდება, ბოლო თხოვნა როგორ არ უნდა შეუსრულო. წარმოგიდგენია? ხომ ყოველფერზე წახვალ. და საუკეთესო დაკალი რომ ხარ 12 წლიდან რომ მეგობრობ. მის დასაცავად ხომ ყოველფერს გააკეთებ. ცოტა ვერ გავიგე. რა ცოტა ვერ გაიგე, მაგარ შარში ვართეთ, უარ დაგვეხმარებით, უდანაშაულო ხალხი დაიღუპება. საალცუში წახვალ და ახალ პასპორტს აიღებ. ბოდიში სიამოვნებით დაგეხმარებოდით, მაგრამ არ გიცნობ. ქალბატონებო და ბატონებო, პრაღის მატარებელი გასასვლელად ემზადება. მართალი ხარ. გაერთეთ პოლონეთში ჩვენ სახელზე, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. მიდი, დროზე მოხსენი. გაჩერდი არა. რა საკეთებ? არა. აფიხე. მეცავღე. გაიქეცეთ, დამიბრუნეთ ჩემი ჩანდა. ხმერთო. ხმერთო. გოპატიეთ. მომეცი ჩემი ჩანდა, თქვენ უკნებო. მოდი შეშენი მისამართი აწერია, თუ გადავრჩით პოსტით გამოგიგზავნით. If we survive ნიკოლა. დიახ. დიახ. გასაგებია. ნადია. ნადია. სათხარ. არ გესმის? დროზე თორემ შენს გამოსვლას გამაზავ. როგორც ყოველთვის, სულ ასე როგორიცი. რა საკეთებს? მგონი ჩემთან ქალს ბავშვები და მსახიობება უნდა და თან ძალიან ნიჭიერია. მე არაფრის ნიჭიერ მაქვს. არადა იურიდიულზე ვსწავლობდი. I tried law school. ოჩახ. მე რე სახელოვნებაზე გადავედი. ეგეც მაგარია. შორს გადამხდარ ხარ. ბოლოს ორივე დავიკიდე. ბოლომდე არაფერი მიმიყვანია. Mm. რა გინდა? ლუდი ხომ ბოლომდე დალიე? მარტო ის მეხერხება. <laughs> საქმე ბოლომდე რატომ არ მიგღავს? რისი გეშინია? არ მინდა ჩეულებრივი ვიყო. კარგი რა. ჩეულებრივი აშკარა დარხარ. <laughs> საიდან დაასკვენი? ახლა ხანს გამიცანი. ადამიანების ცნობა კარგად მეხერხება. დამეჯერე. ცეკვისთვის მადლობა. გინდა ლუდი კიდე მოვიტანა. კი, კარგი იქნება. ეხლა ვე? ორი ლუდი თუ შეიძლება. ახლავე. კო-კო-კო. არაფერი შეიმჩნია, ერთი რჩევა უნდა მოგცე. თქვენ მიხართ? Oh, ის ჩემი და. მართლა? Uh, ბიოლოგიური და არა, უფრო დეფაქტო და. ხო, მომკლავს რომ გაიგოს, მაგრამ გაითვალისწინე ქალიშვილობა გვიან და კარგად პრაქტიკა აკლია. ხდები ხომ რას გეუბნები? გავიგე. მოკლედ, გაიერთეთ, მაგრამ თუ რამე საწყენინებ? შენ საუკეთესო ძმაკაც ვიპოვე. ყირებს დავაჭრი და გაიძულებ ჭამო. ძალით. ოო, mm-hmm. oh. გავიგე. ხო, თუ გინდა სუნელებით შევაზავებ, მაგრამ ბოლომდე შეჭამ. ვარაკუე. მორგანი, გამარჯობა. სასიამოვნოა. დრიო მისმინე, შენთვის არავის თქმს, რომ ცოტა გაკლია. მართლა ასე გითხრა? რატომ არ მითხარი? ისეთ ეიფორიაში იყავი, როცა შენი საუკეთესო და ქალი შეყვარებულია ასეთ რაღაცებს ვერეთყვი. ნუ გეშენი არ მწყენია. კარგი ხო, ცოტა მეწყინა, სულ ცოტათი. აი, არ მომიდგენია. ჰეი. მე გიხდი ბოდიშს. მე თბაპატი. sorry. ცუდი არ მომგარდაიცვალა. ხო, თან რა დროს? მოდი ვიტყვი. ამას რა უნდა უყოთ? არ ვიცი, ვერც ხვდები საერთოდ რა არის ან რა შეჭirdებათ. ახლა რომ ფიქრები რა იდიოტი ვიყავი არა და მშობლები გამაცნო ისეთი საყვარლები იყვნენ ტომი და მარშა წინაღამე სანამ გაქრება და ყველა კაფეში ვიყავით და ჩიზკეიქს ჭამდით ღმერთო ის მენიუ გახსოვს დოსტოევსკის რომანი რომ ქონდა ჩამოწერილი თუ ადამიანი ფეხზე კიდია მშობლები რატომ უნდა გააცნო მე ვაკეთებ ხოლმე მაგას ჩემ მშობლებს ყოველს ვაცნობ მაგრამ ჩემები არ იცვლებიან სასწაული ხალხია როგორ ფიქრობ იცოდნენ არ ვიცი უბრალოდ მინდა ცოცხალი იყოს და რაღაცებზე პასუხი გამცეს რომ დამსვაკ და მომკითხავებს გახსენე ფუშენი რა რაჯანდაბა მიხცირების ბარათქავს ერთმანეთს ამის გამოხოცავენ არსებობს ასეთ რაღაცებში იცი ვინ ერგובה არა мама ჩემი გენიალური ადვოკატია ისეთ ხალხს იცავდა იმათთან შედარებით ჩვენ ანგელოზები ვართ мама შენი ფეხებით დაკვიდებს რომ გაიგებს რამდენი საერთაშორისო კანონი დავარღვიეთ ну გაშენი არ გაბრაზდება კალათბურთის მწვრთნელთან ერთად კოკაინს რო ვიყნოსავდი მაშინ არ გაბრაზებულა არს მაშინ ბელიზიდად რომ გამომა დეპორტეს მებია ჩემი სახლშიც ვიღაც ილუზიონისტ რომ მალავდი მაგასაც მშვიდად შეხვდა ხო ისე რა მოვიდა იმ ტიპს არ დაიჯერებ გაქრა მიდი რა გაქრა პოლიცია იძებს პრაღა ჩეხეთის რესპუბლიკა ალო დედა მე ვარ როგორც იქნა ერთი ცოცხალი ყოფილა ბრა მამა შენსაც ჩავრთავ გისმენთ. გამარჯობა, мама. ჩემო ბაჭია, გამარჯობა. საყვარელო, ყველა გაზეთი შენს ეწერს. როგორ ვამაყობ შენით? ყოველთვის ციცოდი ადრე თუ გვიან პოპულარული გახდებოდი. თმა შეიღებე? პრინცესას გავხარ. რაღაც უნდა გითხრა, შენ და ოდრი მართლა ორი კაცი მოკალით? სიმართლე მითხარი და რამეს მოვიფიქრებ. არა, სინემდვილეში მხოლოდ ერთი კაცი მოკალი, ოღონდ დაქირავებული მკვლელი იყო და ეგ არითულება. ხო, არითულება. ოდრიმ კიდევ ავსტრიაში ხალხი დახოცა, მაგრამ მხოლოდ თავდაცვის მიზნით გაფრინე. მეგაც მოსულა. და ამის შეყვარებული ჩვენ თვალწინ ჩაცხრილეს. ის სიმპათიური ბიჭი? იყო რა, დიდი ვერაფერი. მაგაზე სიმპათიური ცივინა? შონკონერი. ახლა სათხარ საყვარელო. პრაღაში. არ მეყვარს აღმოსავლეთ ევროპა. ზედმეტად გოთურია. კარგი, მისმენეთ. ერთი ადგილებიც იქ დაიმალეთ. კარგი. ჩემი მეგობარი როჯერ ბერშტეინი მან ცხოვრობს. პრაღაში. ჩემთან ვალშია და мама შენ მე სამუდამოდ გადაარჩინე. ხო მართლა კეროლ, იცი ვინ არის სიმპათიური? ბუდი ჰარელსონი. ხალხი ვერ ამჩნევს, მაგრამ მე მაგრად მომწონს. მან ხელი კრა. ეს კი დაიცა. ხო, ასე ხართ? რაღაც მომენტში მე გონა მოკვდებოდი მეთქი. აშკარად? მორგან? ისეთი შუშის თვალები ქონდათ. დროზე, წავედით. ახლავე. წავედით. ის, დედა. უნდა წავიდე. მიდი, სწრაფად. გამოიტიე. Thank you. ვისვეძებ. ფოტოები გამოგიგზავნე. სამიზნე ორი დეგენერატი ამერიკელი გოგოა. გამიძლია. ნუგდები, იარე. მერტო. კარგი. გადლოვას ქუჩა უნდა ვიპოვოთ, მერე სპილოების მინდორი შეხვდება მარცხნივ, უნდა გავწდეთ ზღვის კუების პავილიონს და ზოოპარკის რუკა წამოიღე, მორგან. გისმენთ? როჯერ, გამარჯობა, ერნიშვილი ვარ, უნდა დაერეკა. მიდი. მადლობა. რასაცაცილო რაღაც გამახსენდა. მოკლედ ერთხელ მე და მამაშენი ჰემპტონში მივდიოდით. მამაშენმა სათვალე გაიგეთა. საღელო აიწია, მოკლედ მაგარ ვიძე იყო. შევდივარ რაღაც დისკოთეკაზე და უცებ. ყველა მამაშენს აჩერებს. და ეუბნება, სერ, საღელო გაქვს დაწეულიო. თელი მუღამი გაუფუჭეს. არ მინდა თავხედურად გამომივიდეს, მაგრამ ისეთი გოგონები ჩანხართ. რა ვიცი, ხო არ დაყნოსავდით. ხორცე ვამბობ. არა იყოს. დიდი მადლობა, მაგრამ ვეგეტარიანელი ვარ. მორგან. არ ხარ შენ ვეგეტარიანელი? რატომ? ბეკონს რომ ჭამ? ბეკონი ხორცია. კარგი, მაშინ ღვინოს მაინც დაგისხამ. ამ შემთხვევაში მეცხოველი ვარ. და ჩემზე დისტრიბუტორი ძალადობს იმ ხელაფულს მაგდევინებს. ზოგადად საუკეთესო ბოთლებს ყოველთვის კაბინეტში ვინახავ. ამ გზით ასე ვთქვათ, ჩემს პატივისცემას გამოხატავ დიდებული ავტორების მიმართ. მისმის. ამ ეტაპზე Grena Seniors ვწრუპავ ხოლმე სანამ ადამიანური კომედიის პირველი გამოცემით ვკბები. ბალზაკი არ გიყვართ? რაც მეც ვკითხულობ მით უფრო ნაკლებად. კარგი, ახლა ვემოვალ. კარგი. It's happening. ისე ვიგივე ხდება. რა? დავევასე საიდან მოიტანე უკვე გახდილს წარმომიდგენს ვაჟ ბატონი კარგი რა უბრალოდ ცოტა უცნაური კაცია ასაკიან კაცებს გრავიტაციის ძალასავით ვიზიდა კარგი დაიწყო ჩემზე გიждებიან ხო ასე იყოს ზუსტად ეგუნდათ და თუ ამის გამო არიან უცნაურები მაშინ მათემატიკის მასწავლებელიც ასეთი ყოფილა ჩვენი სახლის მეპატრონეც ეგ მართლა შენ ზიანძრებს და ჯორჯ კლონის უცნაური ყოფილა mm. რაღაც მოცელი ამგებდა ტუალეტში წავალ და მალე მოვალ კარგად აქ იყავი მოვალ მიყვარხარ ოდრი კარგადაა? კი, კი, ბევრი ჭამა. მე საღარ მინდა. მოდი ცოტას დაგისხამ. ჟესტიპია. აბოდრე სანტე. აბოდრე სანტე. რამშრალი? Uh, ისე ხელოვნება თუ გიყვარს? კი, კი, ძალიან მიყვარს. ვგიშდები ხელოვნებაზე. რა მაგარი ნახატია? იმ ქალს ეს პოზა მგონი მაგრად არ უსწორდება. ხანდახან ყველაზე კბილ სიამოვნებას მაშინ იღებ, როცა რაღაც არ ქსიამოვნებს. ვერ დაგეთანხმებით. მართლა? კარგი, მასაჟიც გადავედით. წავიდა. Oh my god. Мерта, чема? Мерта. Мерта. როჯერ უღრმესი მადლობა აქ დარჩენის უფლება რომ მოგვეცი ჩემთვის უფრო სასიამოვნო მაგრამ იცი რა არ მგონია ასე არ გამოვა ცოტა გამარჯობა ეს ვინა მე მორგანი ვარ ოჯახის მეგობარი ეს შენი შეყვარებულია მოიცადე არა ცოცხლები უნდა მიუყვანოთ ოდრი. კუდები. ოდრი. როჯერი ცუდია. ცუდია. არა. ეგ როჯერი არა. აი როჯერი. მიხსერების ბარესაძებელ. უნდა გადაყლაპო სანამ დაბრუნდებიან. რა? უკვე 9 ჯერ ვარწყიე. მე ამას ვერ ვიზამ. რა? ახლა ვერაფერს ვერ გადავყლაპავ. წამალსაც ვერ დავლევ. უჩი, იმდენი მაშლისვენი მაქვს, არ დაეტევა. კიდია, უნდა გადაყლაპო. არა. კარგი, ჯანდაბა. თუ ასე ძალიან გინდა? რამძი მეხარ. წადი შენი, მართლა ძროხა. პირი გააღე. ახლა ცხვირზე ხელს მოგიჭერ. ხუშენი. მოდი თავიდან სადოთ ჩაკლაპე ა შემიძლია ჯანდაბა ვერ ვიზამ სადე მაგრამ არა Uh-oh. ჩვენი დესერტიც მოვიდა. ოდრი. ოდრი. აი, ცოცხალი ხარ? არ ვიცი. გონიკი. I don't know. არ ვიცი. ზა ტრაქში ვარ, წარმოქმენა არ მაქვს. ოდრი, როგორ ხარ საყვარელო? მარშა. დომ, დროს მშობლები არიან. მერთო. მაპატიეთ, არ მინდოდა ამაში თქვენს გახვეულიყავით. არ მინდოდა დრიუმ მომკვდარიყო. ვიცით რომ არ გინდოდა. უბრალოდ გвихარია რომ გადარჩი. იქნებ ხელები გაგვიხსნეთ სანამ ისინი დაბრუნდებიან და თქვენს დაგაბამენ. მოკლედ მეხსიერების ბარათისადა. აუ. ვინაა კვენციტით? Oh, ah, ეს ნახერამდე სტლიკინებს. ხომ არ გაგიჟდით? შენს დაკალცოთხარი შეკითხვაზე გვიპასუხოს. დამიჯერეთ თქვენ შულს უბრალოდ ჩვენი დათვამდოდა. ოდრი. გონი ესენი დროს მშობლები არ არიან. რა თქმა უნდა არიან, ნუ ბადა. არა, ჩიზკეიქის საჭმელად ვიყავით და ქათმის ფრთებიც გავიყავით. რესტორანში მეხსიერების ბარათის გაყიდვის პირობებზე სალაპარაკო შევიკრიბეთ. მაგრამ ჩვენ ხომ ჩვეულებრივ რაღაცებზე ვლაპარაკობდით. თომს რომ ზონდის გადაყოფა უწევდა. ზონდი ახლა არც მემაწყენდა. რესტორანში მხოლოდ დაზღვევის მიზნით მოგიყვანა. მეხსიერების ბარათ შენ თუ მოგაჩეჩებდა? ვეღარ მოკლავდით. გაიდროა. მორჩეთ. სად არის მეხსიერების ბარათი? არა, არა, გევედრებიც არ. ეს არ გინდათ. ნაკალს ნუ მომიკლავთ. გითხო თუ უბრალოდ უნიტაში ჩავრიცხე იცი მაინც რა ჩაიდინე надежда ფილმს არ მოგიდგენ თაჭარაბეთკომი გეხმოვანებულია აჭარანეთკომის მიერ აი სად დაგვერხა ha Бертон френиц мазала. Иси рац накна. Слушай, Фредов. Как сделал? Рогорт затенში მიხედე? ძალს რო ფეხი წამოკარი, მთელი ქვეყანა ბღავდა. რას ამბობენ? მაშინ ბავშვი ვიყავი. ის ბავშვი აღარ არსებობს. 5 კილომეტრში მოსახვევია. სახლს უახლოვდებით. ყველა ტაქტიკურ ჯგუფს ობიექტები შეიარაღებულები არიან. რა ლამაზი ხარ? თვალს ვერ გაშორებ. პირდაპირ დორბლი მომდის. თან რა ელასტიური ხარ? მოკეთე. მაცადე კომპლიმენტები ყველას უყურს. ამას აშკარად არ მოსწონს. მოსწონს. გეუბნები ამართლებს. მაგარი ხარ. გიყურებ და სიტყვები არ მყოფნის. მის მინე, არ გშია, მე მაგრა შეა. წამოსად მეწავიდეთ და რამე ვჭამოთ, არ გინდა? ხომარა ფრენ. და გვენძრა. მეხსიერების ბარათი იპოვეს. ფუშენი. კაი მომემზადეთ. ჩემ სიგნალზე ყუმბარები შეყარეთ. ეს დედა მოტყნულები ჰაერში უნდა ავწიოთ. მოიცადე შეიძლება ეს გოგონები შეგნით იყვნენ. თუ იქ არიან ან ტერორისტებმა უკვე იხმარეს ან გაასაღეს. და იდეაში მაგრად მაღადია. 5 წუთი მომეწიდა სამი აგენტი. უნდა ვნახო. და კიდე 4 აგენტი რომ მოკლან? ხوار გავიწყდება რომ ჩემი ოპერაციაა. ეგ დეშენ მანდ. მე კიდევ სახე სავახებ ამათ. ზუსტად ისე როგორც 9 წელი იელს ვაფარჩაგებდით. და აღარეთ. მიღებულია. კარგად უყურე. თქვენ ბიჭებო, გადავიფიქრეთ. არ დაიწყოთ. მიღებულია. ძმები ხართ. ახლა კითხოს დაგისო. და თუ პასუხი არ მომეწონება, ძალიან გეტკინება. მას არ მოიწონა. ასეთი მწარეც არ იყო. ქვასავით მაგარი კბილები მაქვს. ცხრა წელი ბრეკეტები მეკეთა. ჩემმა სტომატოლოგმა ჩემზე დისერტაცია დაიცვა. მეხსიერების ბარათი სად არის? მე ხომ გითხარი? უნიტასში ჩავრიცხე მეთქე. ჯოლა. მატყუებ. არა, არ გატყუებ. არა. ნო, ნო. არა, არა, არა. ხმერტო. ბოზო. პლიზ, არ გთხო. პლიზ, პლიზ, ჩემი. მართლა გეხვეწები. ერთი თხოვნა შემისრულე. და. პლიზ, პლიზ. გთხო. გამოიქანე რა. თელი გულით გთხოვ. უარი არ მითხრა. მიდი, გამოიქანე და დამასკდი. გეუბნები, ყველაზე უნიჭო მატყუარა ვარ. ყველა ეგრევე ხდება. ფიზიკურად ვერ ვიტყუები. მე ცენაზე ვერაფერს ვიჩერებ, საიდუმლოებები მახრჩობს. იქნებ მაგას უმალავ რამეს. არა, არა, ყველაფერს გეტყვი, რაც გაინტერესებს. ამაზე მაინც ყველაფერი ვიცი. საჭასთან მესიჯობს. სულ ასე დადის. ავტობანზე თუა, ინსტაგრამზე პოსტავს ჰეშტეგ მანქანის დარება. ფასაკეთებ. უნდა დაუმტკიცოთ, რომ საიდუმლოებები არ გვაქვს. მოდი შენ წუთხარი ჩემზე რამე. Um, კარგი ახლავე მორგანის მამას ოპერაციის შემდეგ გამაყოჩებელი დაუნიშნეს ამან მოპარა და ოპენიერზე გაყიდა მართალია ერთხელ ოდრი 8 წლის ბავშვის ძიძა იყო და ძილის წინ ბიჭს ძუძუებსაც ჩვენებდა სხვანაირად ვერ აძინებდა ლაიმა ერქვა სიზმარში მინიონებთან სექსი ქონდა მარტო ერთთან ცალთვალა მინიონთან ესე მაგაც საერთოდ აბიათ რამე ჩემი კომპიუტერიდან დაგუგლა და ახლა სულ პორნო რეკლამები მომდის ბოდიში ხომ მოგიხადე ოდრი ძუძუებს შორის ხარ სიპარსავს. მორგანმა თავის ბიზაშვილს ეზასავა. არ ვიცოდი ჩემი ბიზაშვილი რომ იყო. მორგანს პაპილომა ვირუსი აქვს. ოდრისაც აქვს პაპილომა ვირუსი. მორგანს ერთხელ სტადიონზე ქონდა სექსი. ოდრი მძახს სახეში დაარტყა. მორგანს ტილები ყავდა 20-ის რომ იყო. ოდრი ვერათავებს იმიტომ რომ ანტიდეპრესანტებს ეზის. არ გამომდის საუკუნეუნდები და ბოლოს მტკივა. რა? ასეთი რა ვთქვი? ამართლებს. ამართლებს. კიდევ რისი გაგება გინდა? მასე ამდენი საიდან იცი? და შენ მასე? შემი უახლოესი დაქალია, ერთმანეთს ყველაფერს უყვებით. შენ ხომ გყავს უახლოესი დაქალი? რა თქმა უნდა, იყოლება, რა საკითხები? ნახე, როგორი ლამაზი ხარ და თან რამდენი საინტერესო ხობიც ქონია. ხობი ხო, ვიცი რომ გყავს ახლო დაქალი, უეჭველი გყავს. ხო, მოგვიყევი. ვინ არის? რა ქვია? როგორია? ბობიკი. ბობიკი? ბობიკი. ხო, თუ მაგაზე მოგვიყევი, ბობიკის ამბავი მაგ რა თქვა ინტერესებს? ბობიკი. ბობიკი. ბალანსპი. საქტუნა უნძელზე ამბობს. იმ დამპალხის ნაჭერზე ამბობს. ხუმრო. შენი საუკეთესო მეგობარი ის შეშის ნაჭერია? არა, არა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. სებასტიანში ახვარო. კარგი. დაიწყეთ. მიღებულია. ხომ ბარებს უშევთ. მომშორდეთ. დიდი მადლობა. კარგი, ახლა გენდობი. კიდევ გაი. ყველა დარმიზოლია. ხელები მაღლა. ხელები ასიეთ. რა? დროზე სამივე მანქანაში. ანუ ჩვენც? პარიზი. საფრანგეთი. მეგონა ცენტრალური დაზვერვის ოფისი უფრო მდიდრული იქნებოდა. ეს დროებითი ოფისია. ზედმეტი ყურადღების მიქცევა არ გვინდა. ვიცი, მაგრამ პოსტერი მაინც დაგეკიდათ. ან ფარდებიან რა ვიცი რამე? გადასახადებს ამისთვის გიხდით? გადასახადები უკვე 3 წელი არ გადაგიხდია. ეგეც იცი? მის მინე სებასტიან ბოდიში რა. მიხსენების ბარათი იმ კაფეშივე უნდა მომეცა. რომ მესმის. დრიუმ გითხრათ არავის ენდოთა. ის მაინც გითხარი იმ მიხსენების ბარათზე რა წერია? ხოლო ის ვიცი რომ ეგ მეხსიერების ბარათი საერთაშორისო ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ჰაილენდმა ჩაწერა. ინფორმაცია მოგვაწოდეს რომ ტერორისტული აქტისტვის ემზადებიან. მეხსიერების ბარათი რომ ქონოდა, გვეცოდინებოდა როგორ შეგვეჩერებინა. ჰეშო, ჩემს კაბინეტში. რა? მოიცა, მოიცა. შენი ბოსი ეს არის? შენ ხარ ბოსი? შეხედე, ჯეიმს ბონდის ჯუდი დენჩი გაეძრო. მაგარი ხალი ხართ. მუსიკის ჰანგებიდან მოყოლებული მევასებით. ხანი ვარ თქვენი? რას ველაპარაკებით ამ კაცებს ამდენი ხანი? ნერეფნებში თურმე ეს არსება დადიოდა და აზრზე არ ვიყავით. ახლა მართლა გავგიჟდები. კომპლიმენტი იყო. ფაქტიურად მთავრობის მინესია. დაფერ. აქ დარჩი. იმდენ პატრის გცემ, ჩემი ძლია მთელი დღე დაჩოქილმა წრეზე გდიოთ. მე? ბოდიშ გიხდით მე. ვიცი ზედმეტი მომევიდა. ზედმეტი? არა. რაც თქვენ ჩაიდინეთ, ამას უფრო ღალატი ქვია. ღალატი მე მხოლოდ დახმარებას ვდილობდი ექიმმა რა გითხრათ ხელის შეხორცებას რამდენი ხანი დასჭირდება სამი თვე ნატყვიარს და ერთის ნაკერებს შესანიშნავია ოთხ თვიანი შვებულება აიღე არ მინდა დარწმუნებული ვარ ეგულის ხმა რომ ორივე ერთდროულად მომერჩება ვიცი რასაც გეუბნები მოდი ახლა კარგად გამარკვია საერთოდ რაზე ფიქრობდი როცა მეხსიერების ბარათი უნიტაში ჩარეცხე უცებ წამოგიარა არა უი მეხდი, რადგან ხალხი ამის გამო შეიძლება დაიღუპოს? მოდი წარმოვიდგენ, რომ ვითომ ძღნერია. ქაღალში გავახვევ და туалетში ჩავრეცხავო. შენაგაცინებს. რამე სასაცილო თქვი? არა, მაპატიეს, მაგრამ რაქსასე იწმინდათ ხოლმე? კოჭახ მაგრები ხართ. იცინეთ ხო? რა გენაღლებათ? იქამდე კიდევ გეტყვით რამდენი ადამიანი მოკვდა და კიდევ რამდენი მოკვდება იმის გამო რომ თავში პეპლის ტვინი გიდევთ. კარგი ბოდიში, მაგრამ გევედრები ამიხსენი რა. ანუ ჯერ ხელებზე ტუალეტის ქაღალდს იხვევ, მერეზე დააჯვამ, ბოლოს ამ მასას ქაღალდში ახვევ და უნიტაზში ასეაგდებ? უბრალოდ მეტაფორა იყო. იმედია უნიტაზის ფუნქცია ეცი ხომ ასეა? სპეციალური ედიცია მოწყობილი რომ მაგ საქმეს შენს მაგერვად აკეთებს. ეგ არ მითქვამ, სხვა რაღაცას ვამბობდი. კუჩი ჩვეულებრივად გავდივარ ისე როგორც ყველა. რა თქმა უნდა, ვიცით ბოდიში. მოკლედ. უნდა დაგემშვიდობოთ. სათმიდი ხარ? საქმეს ჩამომაშორეს. თქვენც უკან ლოს-ანჯელესში უნდა დაბრუნდეთ. რა? რა? დაფერ. ხალბატონები აეროპორტში წაიყვანე. მე, მე ერთი წოთით. ვიცხოვ, სახლში უნდა გავაბრუნებთ. ჯაშუშო ბერტული საქმეა. ახლა უკვე გავარკვიეთ, მაგრამ ამ ოპერაციის დროს სერიოზულად დაგეხმარეთ. და ხო, ვიცი რომ მეხსენების ბარათი აღარ გქოს, მაგრამ მაინც თქვენთან ვართ, ბოს. გარწმუნებ, თუ ერთ შანს კიდევ მოგცემთ, ნამდვილად არ ინანებთ. თუ შეიძლება იქნებ ნება დაგხვდოთ და დაგკტოვოთ სადაზვერვო სამმართველოში სამუშაოთ ვიტყოთ მე კარგი ასე იყოს ერთ შანს კიდე მოგცემთ მართლა შეიძლება რამეში მართლა გამოგიყენოთ გადაოთ სერიოზულად არა თვით ფრინავე 4 საათში მიფრინავს მის მინა ჯობია მართლა უკან დაუბრუნდეთ გაგვიმართლა საერთოდ ცოცხლები რომ გადავრჩით მოდი დავიკიდოთ რა სახლში მინდა ძალიან მინდა რა სახლში რა ჯანდაბა გვინდა ნახე თავის ადამიანს უყავით ახლა ნუ ატრაკებ რომელი ჯაშუშები ჩვენ ვართ ისედაც საკმარისად გავაკეთეთ მოდი რა სახლში წავიდეთ I'm done. ძალიან დავიღალე. Morgan. Morgan ახლავე. კარგი, ხო? ხო. That's a great idea. კარგი აზრია. ისე სახლში თუ მიდიხარ ბარე მესენიც გაიყოლე აეროპორტისკენ. ტაქსის ძღოლად მაინც მოგიწევს მუშაობა და პრაქტიკაში ჩაგეთლება. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომე. გახმოვანებულია აჭარა ნეთქომის მიერ. ინტერესის გამო. უბრალოდ კითხულობ. მე ხსენებდი პარათი რომ მქონოდა რა მოხდებოდა. თეორიულად? ხო. აა კოდს გავტეხდი და გავშიფრავდი. ჰაილენდის გეგმებს გავიგებდი და როგორმე შევაჩერებდი. ასეთი მეხსიერების ბარათებს როგორ შეფრავთ? რატომ მეკითხები? იმიტომ რომ მეხსიერების ბარათი ვაგინაში შევიტანე. რა? რა? არ ვიცი, ყველა თვის მურღავდა უნიშნელოვანესიო და ასეთ რაღაცებს მართლა უნიტაში ხომ არ ჩავრეცხავდი არა? და დაფერს რატომ არ მიეცი? იმიტომ რომ სერია. მოჩანო, როცა კანკალებდი სახლში მინდაო? ხო, იმიტომ ვიძახდი რომ ლექსერების ბარათი საშვილოსნოში მქონდა. არ არსებობს. ჩემი გენიო სიხარ. ვიცი, გიბნულია, არ გკივა. თანდათან ეჩვევი. მოიცა ის ბოზი რომ გაწამებდა, ატყუებდი? ხო. და მეც მომატყუე. ჩვენ ინდობის წმინდა ფისი გატეხე. ვიცი მორგან მაპატი. ხუმრო პიცა შევეცი მაგარია. აცოდი არაფერი ფიქრობ. კი მეუხერხულება, მაგრამ შეგიძლია რომ მიწდე და გამოიღო oh. იქიდან. კი. ოღონდ აკეთ არ მოიხედო. სორია უნდა გამოიღო. თორემ ხომ ეს რზე ხარ ამ ხელაცინიზმი იქნება მსოფლიოს რომ გადაარჩენ და ტოქსიკური შოკის განმოკვდები. Shall we come around my chicken? გარგე, მორჩე, გათავე? როგორ ქნათ თუ გინდა? არა. რამეში გავახვევ? ავიღებ არა უშავს. ავიღებ. ეს სამსახურის დაბრუნებაში დაგეხმარება? ჩემი ანება ცოტა ხნის წინ კინაღამ ყველა დაგხვეცეს. სიმართლე გითხრათ არ ვიცი ვის უნდა ვენდო, მაგრამ მადლობა რომ მენდე. დობისთვის დიდი მადლობა. იცი რა გითხარი? ჩვენ თუ გვენდობი. რომ დაგეხმაროთ? მაინც დაჭრილი ხარ და დახმარება არ გაწენდა. ჯაშუშობა სისხლში გვაქვს. ყველა ქალი ნახევრად სპეციალისტია. თითქმის პროფესიონალები ვართ. თითქმის რა უკვე პროფესიონალები ვართ. მორგან, სათიშავე ზონძები. ზონძები, შემოხედე ნამდვილი ფრანგიკალი ვარ. ფრანგიკალივით მე მაწვია შემ, ფრანგულ ფარდას გავხარ. იმიტომ რომ ყველაფერი მგედია. ამ მექსერების ბარაც აშკარად რაღაც ჭირს. ბოდიში, ყველა ბრაზილიურ ეპილაციას ვერიკეთებ, ზოგიერთები ვიპარსავთ და რაღაცეები გრჩება. არა, ინფორმაციაზე ვამბობდი. სახელმწიფო დეპარტამენტის კოდი ადევს. გასაგებია. არ მიგვირს. რას გულისხმობ? იმას, რომ მეხსიერების ბარათი ჰაილენდმა კი არა, თქვენმა მთავრობამ ჩაზერა. ვერ შევდივარ. ავტორიზაცია არ მაქვს. ვერ გავიგე ჯაშუში არ ხარ? არ შეგიძლია ჩუმად გადახო. პაროლს 24 საათში ერთხელ ცვლიან. სულ რომ ხეცი კომპიუტერი მქონდეს მაინც დღეები დამჭირდება. ანუ რას ამბობ? იმას ვამბობ, რომ მეხსიერების ბარათს ვერ ვკითხულობ. რა? მოიცა, სხვა სფეროფერს ვიზამ? თუ შემთხვევით ამერიკის უსაფრთხოების დეპარტამენტის კომპიუტერთან წვდომა არ გაქვს? ერთი წუთით. ამ, ალო, გამარჯობა. ბიბლიოთეკა სად არის? თქვენ ხართ უკვე ბიბლიოთეკაში? აჰა. კარგი, ჩემი ფრანგული მეც ვერ ქაჩავს. ღმერთო, გამახსენე იმ ფრანგულ სადიპლომო ფილმში რა რეპლიკას ვამბობდი? კრისტიანი რომიდან დღეს ბრუნდება? დღამა? კრისტიანს არ ვიცნობ. მე ერთი საწყალი კუზიანი ვარ. კარგად ხართ? ვინმეს ხომ არ დაუძახო? გლელი! აქ არის. ის აქ არის. კლასა კეთებს. არა. აი. შეგიძლიათ ეს მათხოვოთ. ერთი წუთით. იქ ვიქნები. კარგი. ვეზი. This is Edward Gismond. Eddie. Eddie. Eddie Snowden. Morgan Ivar, საზაფხულო მანაკიდან. Oh my god. მანუჯერა. Morgan. Um, wow. საუკუნე არ გამოჩენილ ხარ. არა და რამდენი მეილი მოგწერე? 1000 მაინც. მართლა რას ამბობ? არც ერთი არ მიმიღია. მე და სად გაქრა? მიფიქრე შეიძლება hotmail-ის ფოსტას აღარ ხმარობს მეთქე. ხო 2004-ში gmail-ზე გადავედი. ხო, ეგეც ვიცი. გეცადინება დაბარა. ახალ ამბებს თვალს ვადევნებ. Oh გაზეთებს არ დაუჯერო, არავინ მოგვიკლავს. ყოველ შემთხვევაში განზრახ. ეჭვიც არ მეპარება. თავრობა სულ ეგეთებს აჩალიჩებს. მითხარი რით დაგეხმარო და რასაც გინდა იმას ვიზამ. კომპიუტერთან ახლოს ხარ? ყოველთვის. დიდი ეჭი. ლიუსი. Fine. Patara you. Patara Jay. Процентис нишени? Yes. Проценты. Did you why? Арасებს, შევედით. Аба. რას გეკმოს Highlandi? ეს Highlandis გეგმები არა. მეხსიერების ბარათი მთელი ინტერნეტ ქსელზე ავტორიზაციას იძლევა. ფინანსები, მეილები, ყველანაირი საიდუმლოებები. აქედან სასწრაფოდ უნდა წავიდეთ. წავედით. აჰა. მორგან. ლოს-ანჯელესში თუ მოხდები დამირეკე. ლოს-ანჯელესში ჩამოსვლა ცოტა გამიჭირდება. ბუდაპეშტი. უნგრეთი. გესმენ. მინდა კიდევ ერთი სამიზნე დავამატო. ფასი ორ მაგდება. არა. უკვე ორჯერ გამაზე. გოგონები ისევ ცოცხლები არიან. ჰაილენდი ძალიან გაბრაზებულია. გამარჯობა ლამაზო საწყალო სახეზე რა მოგივიდა შენ სახეს რა მოვიდა სად მიდიორ ჩეფ ამსტერდამში იქ უსაფრთხოდ ვიქნებით გინდა დაგეხმაროთ მადლობა. მას რაძუძებია. მადლობა. ამსტერდამი, ჰოლანდია. დაი მახსოვრე თუ დამალვა გინდათ. სადმე საეჭო ხალხით გადანილ ადგილას წადით. Oh მოიცადეს კრეკის სუნია თუ მეჩვენება. სპორტ დარბაზში ესწრული ნახეთ. ივან და რაისა პეტრენკოები. ჰაილენდის დანაშაულებრივი სინდიკატის მეთაურები. Oh. მოსკოვის გარეთ მუშაობენ. Um, ოლიგარქები. იარაღით მოვაჭრეები, გამომძალველები და uh, ყოფილი ტანვარჯიშის მწვრთნელები. და ეს მათი გაწვრთნილი მკვლელი ყოფილი სტუდენტია. დამბალი ზუგნა. ხალხო, ოდრი აქ მოდით. ახალ ამბებში ვართ. ტელევიზორში გვაჩვენებენ. სავარაუდოდ წარმოადგენს ტერორისტული დაჯგუფების. მიდი რა. მართლა? ეს ქალები ფიგურირებდნენ ადგილობრივ ოფთალმოლოგის მკვლელობაში, რომელიც ავარაუდოდ სექსუალურ ნიადაგზე მოკლეს. სექსუალურ ნიადაგზე ბებია მისისა. FBI-მ ეჩმიტანილების Facebook-ის პირადი მიმოწერა გაავრცელა. შენი ჩვენი ჩათი გამოაჭენეს. ნედავ ჩაძაღლდეს ეგ დამპალი. ასეც რას ვითხოვ? მინდა რომ ვინმე შულფში ტყვია დაახალოს. Oh, ჯანდაბა. შემდეგ პასუხია. გინდა მე მოვკლა. გამკეთებელი ვარ. მეგობრები ამისთვის არსებობენ. მუსიკალური ნოტის ემოჯი, მუსიკალური ნოტის ემოჯი. პასუხობს მორგან პრიმენი. მორგან პრიმენი ქვია? ახლა გავიაზრე. ხო. სადაც არ უნდა წავიდე, ყველაფერს უპრობლემოდ მიჯავშნიან. სიმართლე გითხრათ, არ მჯერა ეს ყველაფერი ოდრის ექნა. სულ სხვა ტიპის გოგოა ხომ გესმით? ეს ნახე. რა სახერსა? ეგეთი დახვეწილიც არა, ანუ 30 წლისაა და ჯერ კიდევ ბამბის საცლებით დადის ხომ გესმით? ბამბის უფრო კომფორტულია. ჰაერ სატარებს. ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. ამერიკელები ხართ? მოდი. იმედია იმ გოგოს ნათქვამი არ გეწინა. ახალ ამბებში რომ იყო. არა. არც მეკვირს. აქამდე ცხოვრებაში ისეთი არაფერი მიქნია რომ ვინმე გაოცებულიყო. ნახე რა ცქენი. და გაოცებული დარჩე. კაფეში საკაი ფოდისროდი. კანდაკებები ჩუმა ჩემიცვალე რომ გაწამებდნენ ხმა არ მოგიღია. და ის ის მაგრად მოიფიქრე. მეხსიერების ბარათი რომ დამალე. იმაში იმიცი რა შენით მეც გაოცებული ვარ ჩემს გამო სიცოცხლე გარისკე ამას ბევრი არ გააკეთებდა მათ შორის არც ჩემი ყოფილი ხო მაღაზია გამახსენდა რაღაც უნდა გითხრა დრიუსტის მხოლოდ ჭირმა არ ყოფილხარ რამდენადაც ვიცი how საიდან იცი იქ ვიყავი როცა ერთმანეთი გაიცანით შენს დაბადების დღეზე. რა ბართან? გარეთ, სათვალთვალო ფურგონში. დრივ ბართან იყო სამიზნის მოკლას აპირებდა. ვის? ბარმენის. ICC-ის ინფორმატორი იყო. სუფთა ბორბონი, თამბაქოს ექსტრაქტი და რევანდით. კარგად დააკვირდი ჩვენი სამიზნეა. დააკვირდი. ახლოს. მოპატიეთ. არა უშავს. დაბადების დღეს გილოცავთ. არა ყურადღება არ გადაიტანო. რა? ხო. დაბადების დღე არ მაქვს. მათბობს რომ מחურავს. შენი დაბადების დღე რომ ყოფილიყო, საყვარელია. გეტყოდი გილოცავ მეთქე. დე, რა ხლავე მოშორდი მაგოგოს. ისეთი პროფესია გვაქვს რომ ვინმეს გვერდით ყოფნა და გზნობები, საქმეს მაგრად გვერთულებს. ასე რომ დრიუმ თუ ეს წესი დაარღვია მართლა მოწონდი. ვიცი, ჩემთვის აზრი არ გიკითხავს, მაგრამ იმ ავტომატში ყველაზე ცუდი სიმღერა Coldplay's Yellow იყო ამ გითხრა Oh my god what რა მოიგონე რა სისულელი არანაირად კარგი რა <laughs> Um I lost my ქალიშვილობა მაქსიმღერის ფონზე დავკარგე რა <laughs> ვისთან სამყაროში ყველაზე მუდო ადამიანთან გაუმარჯოს oh, სოსისი ძალიან ცხარე იყო არ გასინჯეთ ხოლთვის ამართლებს და სასაცილოა. არ ვიცი, შეიძლება. ოდრი. ღმერთო მორგან. ენას არ აჭერებდა. დაფერ. ღმერთო, მოიცა, მოიცა, მოიცა. მოგან, მოგან. ხელები მაღლა. ორივე ხელი მეთქე. მიდი უფრო მაღლა. მე ორივე საწევა შემიძლია. ამას რატომ აკეთებ? სამაგიეროს მიხდი? ხომ ჩამომაშორეს მეტი რა გინდა? კარგი რა. შენი ჩამოშორება მაგრად მკიდია. აქ მხოლოდ ამისთვის ვარ. რა თქმა უნდა, ახლა მომიწევს დაწყებული საქმე და ვამთავრო. ახლა დაწყნარდი. ეს საერთოდ არაფერ შუაშია, გეფიცები, მე და მორგანმა გავაკეთეთ. მოდი დავბრუნდეთ ოფისში და უფროსობას გადავცეთ რაც გითხარი. მართლადებელია. ვერ ხვდები ვინ ვარ. ვინ? ნაზვერვის დავალებით არ მოსულა. ჰაილენდზე მუშაობს. აზერზე არ ხართ ჩინური მაფია მასში რამდენს გადაიხდის? ან რუსული მაფია. ყველა მაფია ამას დაძდევს. ეხლა ყველა სათითაოდ მიგახვრიდავთ და ჩემს გზას გავუდგები. არადა თქვენი ყურებით მაგრად გავერთე. ეს ამი კინძი, ჩარლის ანგელოზობანას რომ თამაშობდით. მმ. მიხვდი. ხუმრობა იყო ოდრე. განსასაცილო იმიტომ რომ მიუმორთან კარგად ვარ. იცი რა? დაიკიდეთ მაინც ჩახვრეთ სამივეს. Oh და თუ ვერ მიხვდით რას ვამბობდი? ამი არ ახშეხეთ. იმის გამო რომ სულ მაბანზე ფოტრე. დაფერე გარქნა. პირველი შემოგდები. მე თუ არა. ამ კაცს ჩვენი გაძარცვა უნდა და ხომ ასეა? Rob from us, right? ხო, ზუსტად. ნამდვილად. გული გამისკდა, კინაღამ ჩავიფსი. მართლა? ხო. როგორ გვიპოვა? არ ვიცი. სიფთხილის ყველა ზომა დავიცავე. ფულს მარტო ქეშად ვიხდიდი. არც ტელეფონები გიხმარია. მორგან. მორგან. ისე მშობლებს დაურეკე? Yes. ხო, სხვა გზა არ მქონდა. мама ჩემი იფიქრებდა რომ მეც მომკლეს, როგორც კი როჯერის ამბავს გაიგებდა. სუვენირების მაღაზიაში წავედი, ერთჯერადი ტელეფონი ვიყიდე და დავრეკე. სულ ერთი წამით. ალო, ცოცხალი ვარ. და მე ნაგავში გადავაგდე. სატელეფონო ზარს ვერაფიქსირებენ 2 წუთზე ნაკლები თუა. ახლა ასე აღარ ხდება. რომელი საუკუნია? ახლა უკვე ვიცი. Oh my god. არსებობს ის ცოცხლდება. გონს მოდის. გასაგებია. კარგი, ტელეფონი ყოფილა. ეს უფრო ლოგიკურია. თითის ანაბეჭდის ჭირდება. თითიც მან გაქვს. სერიოზულად? მე ვდგავარ ამიტომ მაგას მევიზამ. ასოხები oh, ხომ არელება? მესიჯია. მომწერე როცა ამანაც მიიღებო. მიწერე რომ ამანათი ჩვენ გვაქვს და კითხეს სად მივიდანოთ. ჯანდაბა, ისევ დაიბლოკა ერთი წუთით. Oh. მოგწერა. მიიტანე ოპერაცია ალბერტთან. გორგი. ოპერაცია ალბერტი და ჯანდაბა. მეილებს შევამოწმებ. ვინმე ჰანტერ პირსე კონტაქტებოდა. გეილ პორნოს მსახიობს გას. ჰაილენდი მეხსიერების ბარათის დეფერისგან შესხიდვას აპირებდა. ამას ოპერაცია ალბრეხტი დაარქვეს. შეხვედრა ხვალსაღამას მოხდება. ბერლინში ტექნოლოგიის მუზეუმში მიღება იმართება. მიწერა და უთხარი იქ შეხვდები და მეხსიერების ბარათსაც მოვიტანთ თქო. ტელეფონი ისევ დაიბლოკა. წერი სანებეჭდ მინდა. აი, უკვე ტვინი გამებორღა. კარგი. Okay. Okay. ცერი მართალი ხარ? ოდრე. ახლა გულია მერევა. ჩემი გოგო. მიდი. კარგი, გეგმა ასეთია. ბერლინში მივდივართ. ბერლინი, გერმანია. გადაგვიგინებ. მოიცა პირდაპირ მიღებაზე უნდა შევაჭრათ? არა, თავს. მოწულ სტუმრებად გავასაღებთ. კანადელ ელჩად და მის სოლად. მე არ ეცოდინებათ როგორ გამოიყურებიან. არასოდეს არავის ახსოვს კანადელები როგორ გამოიყურებიან. აეროპორტში დაფრინდებიან დღის 2 საათზე. შეიძლება აქცენტით ვილაპარაკო. არა, გთხო. ვიცი რაც უნდა გქნა. გამარჯობათ. მალიკეები თქვენ ხართ? შვენიერია. მე ბილი ვარ. ვიცი რასაც ფიქრობთ. როგორ აღმოჩნდი ეს ლონდონელი კაცი გერმანიაში და კონკრეტულად ბერლინში? მანქანისკენ წავიდეთ და გზაში მოგიყვებით. მეთქი აქ რას აკეთებ დედოფალო? მიპასოხა სასახლეში ბოდიალი მაგრად მომბეზრდა და გარეთ მინდაო. კარგი, მაშინ წავედით. Okay, let's drive then. არა, გძარცვავენ, არა. ოღონდეს არა. ბოდიში. გთხოვთ, არა, სახლში პატარა გოგო მყავს. კარგი, წავედით. ჩემი ძოლი გარდაიცვალა. ახალი თერმელი სჭირდება. დროზე გადაეთრია. ამაძინავთ უკვე. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. მთელი ისტორია მოვიფიქრე. იმედი მაქვს კანადის ელჩის სულს დავსგავსები, იმედი ადამიანების დავსგავსები მარონ 5-დან. მორჩი, კი იმზათხარ. რატომ გას გონია რომ თუ ერთი ჩვენგანი სტილ შეიცვლის, მეორე მეც იგივე უნდა გააკეთოს. შენი ღვისთვის ვამბობ. აი შენ მაგალითად ამანდა მალიკეი გახდები, მე კიდევ ვიქნები ვინმე. And I'm about to look like shit. Пуშენი, შენ დაგემსგავსები. იმიტომ არა რომ თუნდაც გამოიყურები უბრალოდ ადგილების გაცვლა გამოგდის და თუ ქერას და შავგრემანს ეძებენ მაინც ქერა და შავგრემანი მიქნებით აი სად დაგვენძრა იმედი მაქვს ამაღამ ამის გამო არ მოკლავენ არა დღეს არ მოკდებით მართალი ხარ არ მოკდებით მაგრამ მაინც თუ მოკდებით არ მოკდებით მაგრამ თუ მოკდებით აი დაიწყო ვიცი ამ გორაში ბევრი საშინელება მოხდა მაგრამ მაინც ყველაზე კარგი კვირა იყო ჩემს ცხოვრებაში It has been the best week of my life. Really? Martla? ხო, მთელი ეს მოგზაურობა შენთან ერთად ეს თავგადასავალი ის რომ კარგ საქმეს ვაკეთებ და არავინ მაკრიტიკებს. არ ვიცი. მოიცა, ვინ მე გაკრიტიკებს ხოლმე? დრიუმ რომ მითხრა მაშინ ცოტა სუბერავ, მოკლედ, ასეთი შეფასებების ხებისგანაც მომისმენია და პირველი არ იყო. არც უბერავ და არც არაფერი გჭირს. კი ასეა. ცოტას მართლა უბერავ, ხანდახან მართლა ვერეკები. არა მეთქი, რა სიგონებ? ასე მარტო შენ და ჩემი მშობლები ფიქრობთ. არ კიდია დანარჩენები რას ფიქრობენ? ბოდიში. I'm so შენი ძალიან მომეღობ. მე უფრო მომეღობ შენი. აკ მოდი. ესე იგი, არ მოუკვდებით გესმის? თქო არ მოკვდეთ, თორე მუშენოთ მეც მოკვდები და თუ ორივე მოუკვდებით, ყველაფერი წყალში შეგვეყრება. მორგან პოზიციაზე ხარ? კი, პოზიციები ჩემი მოგონილია. მაგაში ეჭვერავის ეპარება, მთავარი ახლა კონკრეტულად იქ იდგე, სადაც შევდახვით. მართალია, ხო, ახლა მივხვდი. ამანდა. ეთენ? ჩავი ბუნებრივად გეჭიროს. თითქოს ერთი ჩვეულებრივი ღამეა. ხო. ბავშვებიდან ვაცნობდი цирკ დიუ სოლეისთან ერთად სცენაზე გამოსულიყავი მთელი ცხოვრება მომზადებოდი სერტიფიკატის მაქვს ბანაკში აკრობატების კონკურსი ჰქონდა და მე გავიმარჯვე კიდევ ერთხელ გიმეორებ მორგან სცენაზე არ გახვიდე კულისებში დარჩი და სათვალთვალო კამერებს უყურე უნდა დავადგინოთ კლიენტებინა კარგი მაგრამ ერთი სიმღერა მაინც მომღერეთ არა გასაგებია მაგრამ კლიენტს ბევრად მარტივად დავაფიქსირებ თუ ინვერსხლისფერ გოლზე ვიტრიალებ არა არა გავიგე და ტრაპეციაზე რომ შევდგე, მაგის კურსი მაქვს გავლილი. არა. მიღებულია. მონღოლი უკანიხებს. მეგობრებო, რაღაც აიჭოს ხედავ. კარგი. შვიდად იყავი. შეგიძლია მიღწერო. კარგი. Okay. უზარმაზარი დახვეული ულოში აქვს. სკელი და გაბანჯგლული წარბები და ხო. ხო. ხელში ფულის ჩანთა უჭირავს. ხალბატონებო და ბატონებო ჩვენი კლიენტი ვიპოვეთ. ხომ გონია გუბრალოთ მსახიობია. მორგან არ მგონია ნამდვილი ბოროტ მოქმედი ჰენრი კეველის ულოშებით დადიოდეს. არ ვიცი მირჩევნია საკუთარ ინტუიციას ვენდო. უკაცრავად. არა, აღმოჩნდა რომ შევცდი შოუს ნაწილი ყოფილა ვიმეორებ შოუს ნაწილია რა იყო? თომი და მარშა დავინახე დრიოს ყალბი მშობლები. თუ ვინც არიან. მორგან. კულისებში დაბრუნდე. დამწეს. და რისგან იწვი? არ არის ასაცილო. მართალია, გაცეცხლი გიგედი რამაცინებს. კარგი ერთმანეთს არ მოშორდე და ხალხში იტრიალეთ. სანამ დაუბრუნდები. მეხსიერების ბარათი კარგად ამალე? საფუძვლიანად. იქ შეინახე სადაც ადრე. მე რა ნახავ? ანუ არ ნიშნავს რომ მართლა ნახავ. ანუ გთხოვ წადი. ხო. არ შეიძლება. აქ მოწევა აკზალულია, სერ. ბოდიში. საშინელი ჩვევა. გინდათ? არ ვეწები, სერ. არც მე. Sebastian. აკლარ მესიჯი მივიღეთ. Sebastian, ყველაფერი კარგადაა? ადგილზე ვარ სათხარ. ვერ ხედავ. იარაღების ოთახში. მორგან სებასტიანი არ მასახობს. ჯანდაბაც უნდა დაასაქმე. ანარა, შენი შეშინება არ მინდოდა, შეიძლება ტუალეტშია. კლიენტმა მომწერა იმ კაცთან შესახვედრად მიმდივარ, ან ქალთან. მადლობა, ახლა უნდა მეთქვა, რომ ტერორისტი ქალი შეიძლება იყოს. ხომ იცი ქალებს ყველაფერი გვეხერხება. აბანახე, სებასტიანი სადმე თუ ჩანს. შორს ვერ წავიდოდა. კარგი. ხო, ოღონდ კიბეზე უნდა ავძვრე. ვიცი, ვიცი. მორგან. ტრაპეციის პლატფორმიდან ყველაფერი ხელისგული ვიჩანს. მორგან. ახლა გავგიშდები. Thank you. გახმოდრე აქ რა გინდა? ხომ არ გაგიშდი? კარგი. მოიცა. ოდრი მონღოლი ყველაზე საშიშდა საფათო კანდარაზე დგას. სიმაღლე დაახლოებით 600 მეტრზე მეტი იქნება, შეიძლება უფრო მეტიც, არა. კარგი ჯობია, ძირს. ჰა. არა. ჰა. კარგი. მოიცადე. რა? უკაცრავად. კიბე დამიბრუნეთ. ჩემს შევეცი. შეხო მოკდი. თითქმის სიკვდილის პირას ვიყავი, მაგრამ შენზე ფიქრმა გადამარჩინა. აქ შენს გადასარჩენად მოვედი. უნდა გადაგარჩინო. მე? და ჰენშო უნდა შევაჩერო. და სებასტიანი? არა ის ჩვენსკენაა. ოდრი. ჰაილენზერა მეცი? კი? სებასტიანი ჰაილენდზე მუშაობს. არა, შეუძლებელია. ჩვენს გამოკინახა მოკლეს და ბოლოს სამსახურიდანაც გამოაგდეს. რა გითხრა? კლიენტს მეხსიერების ბარათის ყიდვა უნდა და აქ იმიტომ მოვედითო? აქ იმისთვის მოგიყვანა რომ ჩემი მოკლა უნდა. სათქوارად გამოგიყენა მე რომ ვებოვე. იცოდა რომ შენთან დაუბრუნდებოდი. არასდროს მივცემდი უფლება შენთვის რამე დაეშავებინა. დაი, ახლა აქ ვარ. ხო. ოდრიცოდი ამბები მაქვს, ნაჯაჟდა ისევ ცოცხალია და ახლა ჩემს წინ დგას. მოპირდაპირე ტრაპეციაზე. შეიძლება ბომბიც კონდეს, არ ვიცი. შეიძლება ესეც ტერორისტების თავდასხმა იყოს, მაგრამ რაღაც უაზრობა გამოდის. კამიკაძეს ნამდვილად არ გავს. ეს გოგო ძალიან თავდაჯერებულია, საკუთარი თავის ფასი იცის. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ უყურებ და აშკარად ჩემი მოკლა უნდა. მე რეალბა ჩვენ მოგაკითხავს ამიტომ. So გამოდის რომ ამ საქმეს უნდა მივხედო. მე მას შევძლებ. სერტიფიცირებული აკრობატი ვარ. ფეხებს ვერ მომჭამ. შეიძლება რაღაც გითხო? გითხე. ის მეხსიერების ბარათი ჩემს ბინაში იმიტომ დატოვე რომ გეგონა არასდროს წავიდოდი? წინ ვერასდროს წავიწევდი და ფეხს არსად გავადგამდი? ვენაში იმიტომ გამაგზავნე რომ გეგონა ყველაფერს უსიტყვოდ შევასრულებდი? არა. არა. მინდა და სათანადოდ ვერ დაგაფასე. ძალიან მაწყენინე. მოპოტიერა. სხვა გზა მქონდა. მაგრამ ახლა როცა ვიცი რა შეძელი და რა გამოიარე კიდევ უფრო შემიყვარდი გიყვარვარ ძალიან მიყვარხარ ოდრი ასეც რას გიბაგუნებდნენ იმ დამპალთავ შესაფარში სადაც გაიზარდე შეიმბეცილო ვირთხა ოდრი ოდრი მე შევძელი გადავრჩით ოდრი ოდრი შენმა ბოსმა ჯაშუშური გაჯეტები მოგცა? არა. ახლა კანადელი ხარ? ახლა. კარგია. შენ სადგილას არ გახსნინი? რატო თავს ამაცლის? ხო? ვერასოდეს არ მოვიდგენდი ამაში თის თუ დავინახავდი. <laughs> რამე კიდევ გაქვს ჯეიმს ბონდო? მეხსიერების ბარათი მან არ არის. <laughs> კარგი რა. ჰეი. შეგიძლია მენდო? მართლა? არადა მითხარი არავის ამდენი. ნიარე, ფეხი გამოადგე. სებასტიან? ოდრე. ოდრე უკან დაიხია, იმათიანია. დეიერ, რა შევი ძმაო? მოშორდი მაკაც. ყველას დაგხვაცავს. შენზეც იგივე მითხრა. You. Hello. გამარჯობა. დეიერ ეს როლი რას უსტი? წადი შენი мама ჩემო. დედიკო, მოიცა, მოიცა, მოიცა. მოიცა, ერთი წოთით, ერთი წოთით. ოდრი მომისმინე. დრიუ ჰაილენდზე მუშაობს. სებასტიანი მუშაობდა ჰაილენდზე. ყვილია. და ფერთანა ჩეკროლი იყო. და ფერ სებასტიანი შეეგრა. სპორდარბაში მკვლელი დრიუმ გამოგზავნა. შენი მოკლა უნდა და. სებასტიანმა გამოგზავნა მკვლელი სპორდარბაში. სებასტიანს უნდა და შენი მოკლა. ეხლა ესე თუ თიყვიში ვით უნდა იმეორა? რატომაც არა. იარაღი ხომ მე მაქვს. კარგად ხარ? ძალიან შემიშინდა. დაწყნარდე. ნუ გეშენია. მე პატეი ამ საქმეში რომ გაგრეა. არაუშოს. შეიძლება სახლში წავიდეთ? კი. კარგი. შენზე მე ვიზრუნებ. რა მასაჯა? ოდრი. კი. საყვარელი ხარ, მაგრამ აზრზე არ ხარ ასაკეთებ. შენ გონი მართლა იდიოტი გონი ვარ არა? კარგი რა გეყოფა, ოდრე. ოდრე. მოშორდი. და ბიჭვარო. ხმერთო. მორგან. სულ რატომ გვეტენები? შენი დედაც. ჯობია იჩქარო. მიდი მომკალე. გამახსენდა. შენ ხომ ბოლომდე არაფერი მიგხავს. შენივე მესეჯს გაგიმეორებ. მისმინე. ყველაფერი დამთავრდა. ბოდიში. მოიცადე. ოდრი. მოგეთყვა. Thank you. დრიუტეიერ არ გაინძრათ თქვენ დაკავებული ხართ ყურე დღება დაკავებულია დრიუტეიერი კიდე მევერეკები უფუნქციო ყვირო ღმერთო კარგად ხარ კი კარგად ვარ შენ მეც სებასტიან რა ჯანდაბა? ეს ჟილეტები სიკვდილისგან კი გვიცავს, მაგრამ შედეგად ჩამტრეული ნეკნები მოაქვს. ცოცხალი ხარ, ცოცხალი ყოფილ ხარ. ცოცხალი ხარ. რა არის ჰეიმლიხის მანევრი? რა არის ჰეიმლიხის მანევრი? აი ეს. აი ეს გრძელი მოკლინი ბერკეტი. რამ სიგრძე ნომერია? ალო? ჰელო. დიახ, დე, საცხელი ვარ. ჩემო გოგო კარგად ხარ? ხმას დაუწევ. მოიცა სპიკერზე ჩაქვთა ვერ თვითოთით? და აი ეს ხმას დაუწევ. არა, ზედას ხმის დაწევა ვstylop. I don't see input. Mutes ვერ ხედავ. მოკლედ საერთაშორისო ჯაშუშის ტელეფონით კიდეკავს. ჯაშუშის წინ არის ჯაშუში. ვაწვევი და არაფერ შვება. საერთაშორისო ჯაშუშია და სებასტიან ჰენშოუკია. ბრიტანულ დაზვერვაში მუშაობს. მორ მომესმა თუ ჩემი ვინაობა უთხრა uh, ასე ამ შობლებს ყოველფერს უყובה მირაკავენ მიყვარხართ Sebastian Henshaw's telephony. Morgan Ingisment. This is Morgan speaking. Tuiton Sadaris. Arasebos. Is khart vits memgonia? Me ravitsi tkuen vingoni vart. Shansi ara, martla tkuen khart. ვთილობ ოდრის და სებასტიანს განმარტოებაში ხელი არ შეუშალო. მოხდებით. You know what I mean? ხარ? გადაეცით დამირეკოს. არა უშავს იყოს. გონი უკვე დაგიმტკიცეთ როგორი საიმე და უმცროსი აგენტი ვარ. შეგიძლიათ შეტყობინება დატოვოთ და გადავცემ. კარგი. კარგი. თუ შეიძლება გადაიცით რომ შეუძლია ორ შაბათს განყოფილებაში მოვიდეს. მართლა? Oh რა მაგარია, ვგიშდები თქვენზე. მადლობ. ძალიან გამიხარდება, დიდი მადლობა. ორ შაბათს ცოტა მძიმე დღე კი მოქვს, მაგრამ არა უშავს. არა, არა, არა, არა. ორ შაბათს გასაუბრება მაქვს, მაგრამ იცით რა? You know what? ერთი მაგათიც დავრეკავ და გავაუქმებ. შენზე არ მეთქვამს მორგან, ორშაბათს აქ არ გამომეცხადო. კარგი, ორშაბათს არ მოვალ მაგაზე ოცნებასაც ვერ გავბედავდი. ძალიან კარგი, მადლობა. მაგრამ მაინც მოვალ ორშაბათს შევხვდებით. ყავა როგორი გიყვართ? როცა გითხავენ პირველად ევროპაში რომ წახვედი როგორი იყო? მომიწევს სიმართლე უთხრა. <laughs> მოსაწყენი აშკარად არისო. ნამდვილად. მაგრამ ყველაფერი ისე მაინც ვერ გავაკეთე როგორც მინდოდა. და რაც მინდოდა. ხო? რა დაგავიწყდა? არა, მოიცადე. ღმერთო მომპატია, ვიფიქრე რომ მე და შენ რაღაცნაირად ალბათ მომეჩვენა ბოდიში, არ მინდოდა. არა, კი, მე მართლა, ოღონდ. კარგი, რამდენს წოწუნებ? მოკლედ მომწონს აქ რაც ხდებოდა თქვენსკენ ვარ მაგრამ შენმა უფროსმა ქალმა დარეკა და შენზე მითხრა ისის მეხსიერების ბარათს რაც უნდა მოუხერხოს ამჯერად მე შევინახე ხომ გითხარი კარგად შეინახეთო ხო და როგორც იქნა გადავყლაპე ჩემი პირადი გამარჯობა უნდა გავანადგუროთ ხო როგორც კი გამოვა ხომ მიხდი რას ამბობ მე ანუ ჩემს ბოსს უნდა დაველაპარაკო ხანია. ფაინალ. დროებით. ეს რა დავინახე? რა ხდებოდა? როგორც იქნა, როგორც იქნა? ასე რა. Yeah. Everybody got a nine. Everybody is a bad boy now. Everybody wanna shine. Everybody drinking champagne now. Everybody is the shit. Everybody is the big thing now. Everybody is the boss. Everybody rocking gold chains now. ერთი წლის შემდეგ დაბადების დღეს გილოცა. დომ არიგატო. მიდი შეუბერე, შეუბერე. იმედი მაქვს რომ მე კარგი შევიფიქრე. ბიჭებო წნარად, წნარად, უბრალოდ მიკროფონია. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს, გაგაფრთხილოთ. აკ ისეთები აიწევა 2 3 4. წავიდა. ოდრი ისე მიხარია ტოკიოშიც ერთად რომ ვართ ჩემო გაფუჭებულო ფუტკარო იცოდე ბრინჯივით მიყვარხარ იაპონური მეტაფორა იყო აი ახლა დავიწყებთ ნამდვილ გართობას ჩემ სუშის ამ სიმპათიურ კაცის სოიოში შეურევ მე ხთი ხო რას გდავაზობ ეს მეტაფორები საჭმელებს მაგრა დაჭდება ოდრინ ძალიან მიყვარხარ დაბადების დღეს კი ლოცავ პატარა მორგან რა საჭირო იყო? შენთვის არაფერი მენენება. Okay, Morgan. გარგი Morgan. დროა. ჩემო შუმაი. ნახე რა ვიცახარ. გოგოს დაბადების დღე აქვს და არ უნდა მიულოცოთ? მოდი ასე ვქნათ, მე რომ ვიტყვი გილოცავ. შენ იყვი დაბადების დღეს. ოდრი, დაბადების დღეს გილოცავ. bunch of stuff and she's queer. Good girls, live in an illusion. Bad girls aren't afraid of confusion. Good girls, they throw no rocks. Too busy getting Botox. Good girls are waiting on the pins and the bad girls are laughing cause they know he's a dick. Good girls suck addicted by cosmetics. Bad girls now they got pockets just to get it. Good girls causing no sins. Bad girls killing like queens. Bad girls breaking good legs. Good girls getting bad breaks. ოდრის თითქმის 15 წელია ვიცნობდა ზუსტად იგივეა როგორიც იყო. საერთოდ არ შეცვლილა. და თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ საკუთარი 5 თითივით ვიცნობდა. ძალიან უბრალო ადამიანია. ნამდვილად არ აქვს იმ ხელოგონებრივი შესაძლებლობა, რომ რამე მსგავსი გაიკეთებინა. ჩემი საუკეთესო მეგობარია. გონი რაღაც ქვეს? ხო uh, ამას ვიღაც ტიპისთვის აკეთებდნენ თუ რაღაც ასეთი ხო მგონი თვალწინ ვიღაც მოკვდა არ ვიცი ერთ-ერთი შეყვარებული იყო თუ რაღაც ხო რა ვიცი სიყვარულის გამო მოხდა თუ როცა სარკეში ვიხედები იმ ადამიანის სახეს ხედავ ვინც ოდესღაც მისი მეგობარი იყო um, ამის ახმართულია ფიქრობ ყოველას უნდა გვახსოვდეს რომ ასეთ სიტუაციებში ნამდვილი მსხვერპლი მხოლოდ მეგობარია სწორედ ის ბავშვობის მეგობარი რომელიც პირველივე დღიდან მოყვება ამ ტვირთის ძიდვა მათ მოუწევთ და ასეც მოხდება უკაცრავად ამ ტვირთის ძიდვა სამუდამოდ მომიწევს. ახლა მათთან ლაპარაკი რომ შეგეძლოთ, რას ეთქოდით? ჩემს პოზიციას დავაფიქსირებდი. ვეთქოდი ჩანთა დამიბრუნენ. ხო, დასაწყისისთვის ჩემი ჩანთა დამიბრუნენ, ჩემი პასპორტი, ფული, ხო, ჩემი თვალის ლაინერი, გასაღები, ტელეფონი. ყველაფერი. ყველაფერი წაგვართვეს. არ მგონია ოდრის ეს ჩაედინე, მაგრამ ოდრი თუ ეს მართლა ჩაედინე. ყველაფერს გმადიოთ. ახლა იქ ავსტრიაში ვინმე თუ გიყურებთ მათ რას ეთყოდით ისე მაგრად ვერთობით ყველაფერი თავზე დავიმხეთ გამარჯობა ტელევიზორში ვართ ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები დაკო სამნიძე და იურა ჩიტაშვილი ხმის რეჟისორი დავით ხელაძე ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ